Lukas? Lukas? Lukas? Was machst du denn da schon wieder? Komm, gib mal hin. Hast du keine Hausaufgaben auf? Ab. Komm, wir müssen gleich los, wir haben noch einen Termin. Boah, Lukas, jetzt mach deine Hausaufgaben. Mach die Lamellen zu, dann kannst du dich wenigstens konzentrieren. Thank Hey! Hey! Hey! Hey! schreist du denn hier so rum? Jetzt mach dich mal langsam fertig. Lukas, kommst du? Wir müssen jetzt langsam mal los. Podcast. Träumst du wieder?